että se sen aloittaa. Niin joo, se, vaikka se lohkaisi jotenkin niistä. Joo, kyllä se tietysti on paljon. Aika pieni Mm. Вот в подобных контейнерах показывают какое-то кино, наверное, которое участвует в фестивале. Фильм.